اجعلنا من الموصولين الله اجعلنا من المغفور لهم اللهم اجعل الله اجعلنا من المنظور اليهم بعين رحمته سبحانه وتعالى ولطفه وكرمه واحسانه وعفوه وعافيته انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين ويخرج المسلمون في مشارق الارض ومغاربها من رمضان على مراتب فيما حصلوه من خلع فيما حصلوه من كسوات فيما حصلوه من مراتب فيما وجدوه من مواهب فيما ارتقوا اليه من درجات فيما استفادوه من الشهر العظيم من صيامه المفروض ومن قيامه المسنون ومن اداء الفرائض فيه ومن قراءه القران وتدبره وتامله فيه ومن صله الارحام فيه ومن الاحسان الى الجيران فيه ومن كل ما وفقهم الله له من الخير في رمضان يجدون اثاره بعد رمضان وتشرق أنواره بعد رمضان وتتصل بهم خيراتهم من بعد رمضان ويستدلون على القبول في رمضان بخروج المؤمن من رمضان بقلب خاضع وقلب خاشع متوجه إلى الحق جل جلاله طالب لما عنده متهيئ ومستعد للقائه يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ويكون أكثر ابتعادا عما نهى الله عنه واجتنابا لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في الاقوال والافعال والمنظورات والمسموعات والمقاصد والنيات والحركات والسكنات موقنا انه بالقرب من الاله تبارك وتعالى في علاه يتجلى لقلبه نور عظمه هذا الاله وان معاملته سبحانه وتعالى لا تفوقها معامله ولا يخسر من احسن معامله الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى انا لا نضيع اجر من احسن عملا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له اضعافا كثيره وان عاملت اي انسان او اي شركه او اي جماعه او اي حكومه ووفت معك واحسنت اليك فكل ذلك حقير ويسير ومنتهي بالنسبة لمعاملة الحي الدايم إذا عاملته بالصدق معه وإذا عاملته بالخوف منه والرجاء فيه وإذا عاملته بتنفيذ أوامره فإن ربحك عظيم دايم كبير مستمر يدخل في دائرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قال ربنا جل جلاله لا يستوي المؤمن بالفاسق ما يستوي الصالح بالمفسد قال جل جلاله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وإذا خرج من خرج من رمضان واستقام بعد رمضان على بر الوالدين على صله الارحام على المحافظه على الجماعه في الفرائض الخمس التي من من اداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه يوم القيامه وفي الاثر من حافظ على الجماعه في الصلوات الخمس فقد ملا البر والبحر عباده بواسطة الجماعة في الصلوات الخمس فإن كان لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فإن له في كل أربعين يوم لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام في الفرائض الخمس نجاه من النار براءة من النار وبراءة من النفاق لكل في كل أربعين يوم حافظ فيها على صلاة الجماعة وعلى أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قال بأن يشتغل بعد الإمام بالتكبير بالنية والتكبير مباشرة إذا كبر الإمام اشتغل بالنية والتكبير لا يشتغل بشيء آخر والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام فهي صفوة الصلاة قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام التكبيرة الأولى مع الإمام صفوة الصلاة فتحافظ عليها وتحصل في كل أربعين يوم براءة من النار براءة من النفاق وتتوالى عليك الخيرات وتخرج من مدرسة رمضان بنجاح نجحت في المدرسة صرت محافظ على الصلوات واظب عليها في الجماعة الصلوات واظب عليها في الجماعة ولا تغفل عن الذكر لله كل ساعة وسر البطن واصبر على طول المجاعة تغانم ساعة العمر من قبل المنية في رمضان ودعت ناس وبعد رمضان ودعت ناس وأنت مثل الناس بتودع في يوم من الأيام كل ابن أنثى آه، آه، آه، يوما على آلة حدباء محمول وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وقالوا إن لسان حال النعش الذي نركب آه، نحمل فيه موتانا يقول لنا انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم صار مثلي بمثلك كم صار مثلي بمثلك والله يحسن خواتمنا ويبارك في أعمارنا ويجعل الله سبل كل منا عمر مديد يعود علينا إن شاء الله رمضان ورمضانات متعددة في خير وعافية ومن قضى الله أجله يرزقه حسن الخاتمة ويتوفى على الإيمان وعلى اليقين وينقله إلى آه، قربه وقرب رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى آه، قبر يصير روضة من رياض الجنة الله يجعل قبورنا وقبور أهلينا وصحاباتنا وقرابنا غاباتنا رياض من رياض الجنة ولا يجعل فيها حفرة من حفر النار والقبر إما روضة نعيما نعم وإلا حفرة جحيمة فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار وإذا انتبهت من الصلوات في جماعة معك بعد رمضان معك في التراويح ولا جماعة في الوتر معك صلاة الوتر مستمرة وصلاة الضحى مستمرة ورواتب الصلوات هذه قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح من صلى في اليوم ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة بنى الله له بيت في هذا بيت في الجنة وقصر في الجنة لبنا من فضة ولبنا من ذهب وملاطها المسك الأذفر ولا مع أحد كمان من ملوك الأرض كلهم وين ولا مع مثل لبنة واحدة من لبناته وهذا تحصله بثلاث عشر ركعة من غير الفريضة آه، تنال هذا الخير الكبير قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها إذا خرجت بالمحافظة على هذا من رمضان وخرجت بالمحافظة على صيام الست من شوال ويجيك يوم عرفة ما تيسر من العشر في ذي الحجة يعدل الصيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وتأتيك عاشورة وتاسوعة معها ويأتيك إن تيسر لك ثلاثة أش... أيام من كل شهر قال يذهبنا وحر الصدر صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر غشه وما كدورته وما يحصل فيه من ظلمه ويقول وصيام حسن صيام ثلاثة أيام في كل شهر وقال صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل صام الدهر وأفطر الدهر كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيحسب كل يوم بعشرة فصار كأنه صام الشهر كله قال أفطر الدهر وصام الدهر بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وبعد ذلك عندك الصدقة التي إذا بكرت بها في يوم من الأيام طول اليوم ما تصيبك ما تصيبك مصيبة باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة إن البلاء لا يتخطى الصدقة واللقم تدفع النقم وبذا كان يحبون من أول الفجر أن يتصدقوا بشيء ليكونوا في حفظ في طول اليوم ولما جاءوا لبعض الأخيار وكان يضع في آخر الليل شيء من الطعام في الرف يقول لهم إذا طلع الفجر وصلوا لأي مسكين ويوم من الأيام جاءوا له بعد الفجر قالوا له ولدك سقط وكسرت يده قال خرجت الطعام ما خرجت قالوا غفلنا ما نسينا قال هذا هو السبب وأنا الآن بكمل أذكاري إلى بعد الإشراق وبجي بشوف الولد ورجع قال الولد بيتجبر ولكن خرجوا الله جعل الله لنا عبرة هذا اليوم لأنكم أخرتم أخراج الصدقة وهكذا وكان في مثل هذه البلدة وفي كثير من من من خيار المسلمين صدقة السر قائمة بينهم يوم يموت الميت يقولوا فلان كان يعطي فلان كذا وكان يسر إلى فلان بكذا وكان يقوم بالأمر الفلاني وما حد داريبه وصدقة السر تطفي غضب الرب يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ومرأة في بني إسرائيل كانت تأكل طعام في آخر لقمة قربتها من فمها وقف سائق ردتها وأعطته إياها بعد أيام عدا ذيب على طفل لها جرت وراه تجري وتبكي وتقول ابني ابني واذا بشخص استوقف الذيب وخرج الولد مسح عليه وكان لم يكن بشيء اعطاه اياه قلت جزاك الله خير من انت اللي فرج الله بك كربتي ورد لي ولدي قال انا ملك كنت في السماء الرابعه لما عدا الذيب على ابنك فناداني الله اخرج الى الارض واستخرج ابنها من فم الذيب وردها اليه وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة لقمة باللقمة اللي رجعتيها من فمش وعطتها المسكين دحين ردينا لشذا الولد بسبب أنها تصدقت بلقمة قبلها الله سبحانه وتعالى وسلم ولدها ببركة هذه اللقمة التي خرجتها وهكذا كانوا بلدكم عايشة على التواصي بالحق والصبر والصفات الحسنة هذه فيها قائمة في ديارها وفي منازلها وحتى في أسواقها الله يرد ما فات ولا هاجمونا الفجار والكفار يجيبون أخلاقهم الخبيثة وعادتهم السيئة ويدخلون بها إلى بلداننا كل ينتبه من نفسه ومن أولاده ومن أهله بركة رمضان تظهر علينا إن شاء الله بعد رمضان وكل يستقيم والقرآن ما نهجره ونتبعه عندنا كانت المساجد ختمة في الأسبوع هذا من حين رتبها الشيخ سالم بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهي منتشرة حتى قال الإمام الحداد عاد حزب الأسبوع يذكرهم بالأيام وإلا من غفلتهم مع بيدرون متى الجمعة ومتى غيرها من اشتغالهم بالدنيا قال عاد حزب الأسبوع يخلي ليلة كذا وليلة كذا وكان يشترك فيه حتى اللي ما يقرؤون وعد نحن عرفنا ناس في البلاد هذه ما يقرون ولا يكتبون حفظوا القرآن من حضور الحزب أول الليل وآخر الليل وحفظوا القرآن كله وهم أميين وماتوا حفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وعلى خلق حسن متصل بالقرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى نرجع لذلك عندنا هذا مسجد فضل بمقاصير يقولون يوم الخميس يجون بالتصت يفعلون القهوة لأنه ما تكفيهم دلل ناس كثير في في ختم القرآن يوم الخميس لان كثير من أولادنا ما بدأ حضر ختم الخميس هذا حق القرآن أبدا وكان حتى الأطفال الصغار لعادهم ما يحضرون الفجر يوم الخميس ينبهونهم يقول قوموا حضروا ختم القرآن اليوم في المسجد يحضرون أولادهم من أجل بركة القرآن تسري إليهم ومن أجل ينظر الحق تعالى إليهم سبحانه وتعالى وهكذا اللي يعرفون يربون أولادهم واللي يعرفون يغتنمون الفرص في الحياة لرضا الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا من أهل القرآن ويربطنا بالقرآن إن شاء الله وخروجنا من رمضان يكون بكسوة ربانية رحمانية نستقيم بها على المنهاج ويعلي الله درجات المتقدمين في مساجدنا وديارنا هذه ويجمعنا بهم في دار الكرامة ويرحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة ويعجل بفرج المسلمين إن شاء الله والغياث العاجل واللطف الشامل ولا يجعل آخر العهد منا ولا منكم ولا من هذا الشهر وهذه الأيام عدنا إليها يا معيد في صلاح وفلاح ونجاح ونور للقلوب والقوالب ودفع للمصائب والنوايب والآفات والعهاد والسقيا عجل بنصيبنا منها في رحمة كاملة بلا أضرار ولا هدم ولا غرق ولا شر ولا ضرر برحمتك يا أرحم الراحمين وأدم علينا فضلك فإنا نستمتر جودك وكرمك ظاهر وباطن فلا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وباركنا في مجامع عواداتنا التي كان يقول آل النور فيها نجد فيها من مدد الله ما لم نجده في رمضان في اجتماعات العوادات هذه تبدأ من يوم الاثنين الآتي الله يكرمنا وإياكم بالإقبال ويقبل بوجهه علينا ويصلح لنا كل حال ويفرق كروب المسلمين أجمعين الحمد لله إبراهيم الحمد لله إبراهيم اللهم صل وسلم